大家好，今天是二零二一年十一月二十日，星期六。今天呢，咱们来聊一下这个 President Choice，也就是 PC 银行的正在进行的一个开户奖励。那么它的这个 PC 银行的这个支票账户呢，它是呃没有月费的这种账户。呃，它现在的奖励呢是二十五万个 PC Point。 呃，经常在 PC 的商场购物的朋友们就比较熟悉，这个就价值呃两百五十元。那么接下来我们来看一下具体的这个呃开户奖励的要求是怎么样的。那么它的这个 offer 对于新用户和对于现有的这个 PC Mastercard 的用户还不太一样。呃，它对于新用户呢比较友好啊，这个是呃二十五万个 point，那么就相当于是。 奖金是二二百五十块，那么对于现有的 PC Master 用户呢，那么他的它的这个这个 offer 反而稍微要差一点，但是也差的不太多，那么实际上是两百二十五块，呃少了二十五块，这个还真的是挺啊，挺呃喜新厌旧哈。 首先，咱们说那个新用户奖励的这个具体内容，这两百五十块呢分成两部分。第一部分呢是通过您在呃这个 PC 银行相关的这个商场购物前一千元的消费，它会返给您百分之十。那么这些呃商场呢就包括像呃 Superstore 啊，呃像 No f r i l l 或者像 Maxi，嗯，Shoppers Mart。 还有，呃，就是就是拉布拉集团的这些商场吧，都可以。但是您这个消这个一千元的这个消费呢，要在今年底之前，呃呃花出去，也就是说二零二一年十二月三十一号之前。那么第二部分呢是推荐朋友开户，那么您这个推荐呢可以是呃朋友可以是开信用卡的。 账户也可以是开这个支票账户，呃，他会提供给您一个链接，那您把这个链接发给您的朋友，然后您的朋友点这个链接进去开户就可以。那么注意一点呢，就是您的朋友在开户以后的六十天之内，要至少花一百块钱，呃，可以是从支票里头、支票账户里头花，也可以是从这个信用卡里花，然后这。 呃，做完这两项，那么您就可以得到这二百五十元的奖奖励。那么对于现有的 PC 信用卡的用户的奖励，这二百二十五块呢是分成三部分。第一部分呢是您开了这个新的支票账户以后，要往里面存至少两百元，那么他就直接把这个二十五元的奖金存到您的账户里。 呃，第二部分呢，就是您要从这个新的支票账户里头付五笔呃账单，每笔账单最少要五十块，那么每一笔呢就奖励您十块钱，所以这一共是五五十块钱。那么第三部分呢，这个也是呃推荐朋友开新账户，可以是呃这个支票账户，也可以是信用卡的账户。 呃，这个跟新新用户的那个呃开户奖励是一样的，但是注意呢，就是您的朋友要在开户的六十天之内至少要，呃，消费一百元，可呃就是从信用卡或者从支票账户里头消费一百元。 那么总结一下，PC 银行现在的这个开户奖励，新用户呢是可以获得最高两百五十元的奖励。那么现有 PC 信用卡的客户，最高可以获得两百二十五元的奖励。您要相应的完成这个存款、付账单、购物或者推荐新用户的任务，呃，获得相应的奖金。那么好，今天就聊到这儿，感谢大家观赏，咱们下期再见。